سلام براتم دوستان عزیزم او دراہی مرتبہ امید کرنا کہ شما ڈاڈو وش پہ جوڑ تکڑا بیدار ہے او چا ریڈیو سیاچی نا ما ساجان شمارا وشت کنا ما جا حجد صدو سی کلوار ساجی وزی دوار شنگ کنا گا ہاں ماچ کپلوی کسے میتا گیا چی ای حواس میں شنگ بو گئی ای ریڈیو سیا چی نے بلو جیو آدی گشتری اوپا نو کی حالا نواسا ہر ودہ ریڈیو سیا چی نے گوش بدا رہے پنچو کشمزانے آجی علامہ اقبال میزان کے علامہ اقبال اس کے علامہ اقبال جو نا دیوانی مردمی میں او مدامی اقبال اٹھ رات کا اقبال اشت چوکی سر چھیا لے دیا گیا اقبالی کار بھی تھا اشت چوکی لیب کنوں کو آلہاں لیب شروع نہ کرتا تاکہ اقبال نہیں کر چاہے شوکی نہیں ہوتا وہ اقبال وان قرآن کے بعض نظم تھا بھلے پکچھ روز ہوا ایک بالا یہ مستیا کی جریب تھا وان دو وانے تھا سبا وان اس مگر ہوتی ہاتھ کا اوٹلا وان دو پیپر پر پر بھوٹتے گا ایک یہ بار والا رہا تھا کہ ایک کیا دستے تھا تو اس دو چھے کہیں اس وان اس تھا ہمیں تھا اس تو کیا کیا لیتا تھا بڑا بزاں بار والا ایک بالے جا شی بیا کو ایک لے گا رہے شی ایک بشتر سے کہا کہا جاتا جاتا ہوں ہوں اندہ اٹھلا تھا ایک بار کر دودھ بستا Ona se bo armi kada bak što baš to je. Ora. Čaro چون کا vas to ča baš karit. Čun آج kvalu ne utul bani bu aš ta aš to čin panča mi sa utul ban bu tam ta mi bu. Ora ma. Nega aliás mamuka mă era una, era, e una e de cuarto me salvó a mí si que en cuarto me sale de vă zic, cine am dist pues si a mí tolga bari hasti mana chu yaad nahi bebakshe हमें तो लोग आके खा गए अपन बस पूरा मुंह का केश होता একবার বি asta, তাকে পোটো একবারে আসতাম stăciu și sarani, niște